脑出血案例，患者叶先生，六十三岁，于二零一一年三月三十号在骑自行车送保健品货物途中，瘫倒在路边。经路人通过幺幺零报警或民警救援，送至附近医院急诊抢救。入院诊断：一、脑出血；二、原发性高血压；三、电解质杂乱。住院期间。 其家属向我咨询治疗意见，我建议采用原始点为上策。家属采纳我的意见，于四月二十号入院三周，果断出院。当时根据病况，家属为他购置了瘫痪用床和手推轮椅。出院次日，四月二十一号清晨，我带上光盘去患者家中进行头部原始点按推，并煮内服姜汤。 外用外热源，除未停用降压药外，其他一切治疗手段停用，也教会家属手法操作。白色处代表出血，处理效果十分明显。一周后患者可下床走动，一个月后生活基本可自理。当初准备的床和轮椅均未使用。四个月后，八月十五号。 颅脑 CT 复查，血块已完全吸收，脑结构基本恢复正常。于二零一四年六月五号再度登门造访，患者一切正常，并可操作配锁，出血处已恢复。前后历经四个多月。